السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں یو کے میں رہتے ہیں یو ایس اے میں رہتے ہیں اور آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یا آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر اور four thousand watch hour complete ہو چکا ہے اب آپ نے یوٹیوب مونیٹائزیشنس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور اب آپ نے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ اپنا کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی لوکیشن کا بینک اکاؤنٹ اب دیکھیں اگر فور ایگزامپل آپ یو کے اندر رہتے ہیں آپ کی جاب ہے دو سال کا ویزا ہے تین سال کا ویزا ہے یا فیملی ویزا ہے اور آپ نے اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اب آپ لوکیشنز کو آپ نے کلک کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے وہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے بھائی کے نام پہ سسٹر کے نام پہ فادر کے نام پہ یا مدر کے نام پہ بھی آئی ڈی کارڈ آپ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مینس دیٹ کہ اگر آپ دبئی کے اندر ہیں یو ایس اے کے اندر ہیں یو کے اندر ہیں تو آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہاں بیٹھ کے بھی کریٹ کر سکتے ہیں اس میں لوکیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ پاکستان والا دینا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو آپ نے لوکیشن کے اندر پاکستان ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوکیشن کے اندر پاکستان ایڈ کریں گے تو وہاں کی آئیڈنٹی آپ کو پروف کرنی پڑے گی مینز دیٹ کہ وہاں کا آئی ڈی کارڈ اور وہاں کے ڈاکومنٹس وہاں کے پکچرز ایچ وہاں کا ایڈریس آپ کا وہاں کا ویریفائی ہو جائے گا تو آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اور جب آپ بینک اکاؤنٹ لنک کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نے پاکستان کا بینک اکاؤنٹ لنک کرنا ہے تو آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اب آپ فار ایگزامپل اگر آپ نے یو ایس اے کے اندر ہیں تو اب آپ نے U S A location select کر دی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ نے یو ایس لوکیشن سیٹ کر دیا ہے تو وہاں کی ویریفکیشن آپ کو کرنی پڑے گی مینز دیٹ کہ وہاں کا آپ کو آئی ڈی کارڈ جمع کروانا پڑے گا اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو اس کے بعد وہاں کی جو بینک ڈیٹیلز ہیں وہیں کی آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ لوکیشنز میں آپ وہیں اپنے آپ کو شو کر رہے ہو تو یہ چیز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لوکیشن پاکستان کی سلیکٹ کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دو سال کے بعد تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد آپ نے پاکستان واپس آنا ہے اور جب آپ پاکستان واپس آئیں گے تو پاکستان کا بینک اکاؤنٹ آپ نے ہمیشہ آپ کو ضرورت ہوگی اور وہ اگر آپ نے پہلے سے لنک کیا ہوگا تو بعد میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا فار ایگزامپل آپ نے لوکیشن اب یو ایس اے کی آپ نے ڈال دی پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں بینک اکاؤنٹ پاکستان کا لنک کروں یا بعد میں میں چینج کر سکوں تو دیکھیں بینک اکاؤنٹ لوکیشنز کے حساب سے چینج ہوتا ہے اگر آپ نے لوکیشن یو ایس اے کی لکھی ہے تو یو ایس اے کا ہی آپ بینک اکاؤنٹ لنک کریں گے اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں کر سکتے یہ آپ کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ ایک دفعہ لوکیشن جب آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ لوکیشن کو چینج کبھی بھی نہیں کر سکتے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر یہ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کا ایک رول ہے کہ ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر جب آپ لوکیشن ایک دفعہ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں لوکیشن چینج نہیں ہوتی پھر آئی ڈی ویریفیکیشن ہوتی ہے پھر ایڈریس ویریفیکیشن ہوتی ہے اور پن ویریفیکیشن ہوتی ہے وہیں کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ نے پاکستان کی لوکیشن سیٹ کر دی ہے تو پاکستان کا جو آپ کو آئی ڈی کارڈ ہے وہ دینا پڑے گا اس کی verification pin verification address verification ہوگی پکچر ویریفیکیشن ہوگی تو وہ پاکستان کی انفارمیشنز آپ کو دینی پڑے گی تو ظاہری سی بات ہے جب آپ نے واپس آنا ہے تو پھر آپ کو وہیں کی چیزیں ضرورت پڑے گی وہیں کا اکاؤنٹ ضرورت پڑے گا تو اس وجہ سے ہمیشہ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ اپنی جو لوکیشن ہے کسی بھی کنٹری کے اندر ہے آپ نے لوکیشن پاکستان ہمیشہ دینی ہے بعد میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ یو ایس اے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یو ایس اے کے اندر ہوں تو میں اپنی ایڈریس ویریفکیشن کیسے کرواؤں گا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے پکچرز آپ کے پاس ہیں آپ نے لوکیشن پاکستان سلیکٹ کر دی اب جو پن آئے گا وہ تو آپ کے گھر کے ایڈریس کے اوپر آئے گا اور گھر کے ایڈریس کے اوپر آپ کا بھائی سسٹر مدر فادر جو بھی رسیو کرے گا پن آپ کو بتا دے گا پن ویریفیکیشن ہو جائے گی اور جب آپ بینک اکاؤنٹ لنک کریں گے پاکستان میں آپ کا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہوگا وہ بھی لنک ہو جائے گا اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ لوکیشن پاکستان کی سلیکٹ کرنی ہے اور سب سے اہم چیز کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایڈسنس اکاؤنٹ صرف میرے نام پہ بن سکتے ہے اور کسی کے نام پر نہیں بن سکتا تو یہ آپ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ اپنے نام کے اوپر بنوا سکتے ہیں آپ اپنے سسٹر کے نام پہ سسٹر کے ڈاکومنٹس کے اوپر ایڈسنس اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں مدر فادر بردر کے نام پہ بھی ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ایڈسنس اکاؤنٹ میں اتنی آپشنز ہیں کہ آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا ٹھیک ہو جائے گا بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کریں ہر لحاظ سے انفارمیشن لے کے ہر چیز سے اویئر ہو کر پھر ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کریں اندھا دھن یا جلد بازی میں آپ نے اگر ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر دیا کوئی ایک چیز بھی مس ہوگی خاص طور پہ لوکیشن اور بینک اکاؤنٹ تو وہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اپنی لوکیشن پاکستان سیٹ کریں اگر آپ انڈینز ہیں تو آپ اپنی لوکیشن انڈین سے انڈیا کی سیٹ کریں بنگلہ دیشی ہیں تو بنگلہ دیش کی اور دبئی میں رہتے ہیں دبئی کی نیشنلٹی ہے تو دبئی لوکیشن سیٹ کریں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو سعودیہ کی جو لوکیشن ہے سیٹ کریں اور یو کے اندر رہتے ہیں تو یو کے کی سیٹ کریں اگر آپ پاکستانی ہیں آپ یو ایس اے کے اندر ہیں آپ کو یو ایس اے کی جو سٹیزن شپ مل گئی ہے نیشنلٹی مل گئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس وہاں کا آئی ڈی کارڈ ہوگا وہاں کے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں گے اور وہاں کا بینک اکاؤنٹ ہوگا تو تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان فیوچر آپ یو ایس اے کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو آپ آپ وہاں کی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی تو ہمیشہ آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے لوکیشن وہاں کی دینی ہے جہاں آپ نے فیوچر میں رہنا ہو ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اور آپ کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے صحیح طریقے سے کریئٹ ہو جائے گا اور آپ کی پیمنٹ بھی ٹائم پر آئے گی پیمنٹ کے ایشوز نہیں بنیں گے اور آپ کو ان فیوچر میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اور اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ لنک کرنا ہے تو وہ بھی لنک کر لیں اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور دوسرا آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی لنک کر لیں اب سب سے اہم چیز بینک اکاؤنٹ ہوتی ہے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کا جب بینک اکاؤنٹ لنک ہو جائے گا تو آپ کی پیمنٹ ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گی اور اس میں آپ کو جو ٹیکس ہے وہ تھوڑا بہت ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں یہ ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان 认得吧？